Orang saya kembali fokus dapat petang gulis saja. Orang yang satu tolong orang yang satu tidak petang gulis saja. Pengaturan kenciran ke fokus yang kau ikut petang gulis saja. Orang saya tahu sul kalau bantuan gulis saja. Orang yang sangat baik bagus dan fatan kuna setaja. Sangat terlain kencang dan kebagusan kau pun fatan kuna setaja. Ben setaja umat Islam laki maupun bini. Khususnya Kiai Syafi'i Baidawi Pancelin Palangan Pemekasan Siampun artikel tunya ada lepuh tangkel Berlulekor Ramadan 1444 Hijriah Malam terima Tanya ni sepuluh ratus itu sana patah yang benar-benar ke kubur ni. Selamat dari siksaan Allah, tetering ahli syurga setengkih. Kengiri dan Allah, kengiri syafat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafat dan para ulama, para awliya, para syuhada, para sulihin, para kuru, para bagasepuh. Para kengi rahmat ipun Allah Subhanahu wa taala sareng keridhaan ipun Allah kengi syafaat ipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat ipun para ulama para mulia para syuhada para solihin para guru para pengsepo ben malam mater kengi ngabarokan-barokan pun saya kesebut Kalimantan Pertahanan Guna Setia serang anak potong Pertahanan Guna Setia Keluarga-keluarga Pertahanan Guna Setia santri-santri Pertahanan Guna Setia jemaah Pertahanan Guna Setia orang yang satu wasul Kalimantan Guna Setia orang yang sengatan dan kencaran kapal dan kapal Pertahanan Guna Setia Orang yang sengaja fokus dan betul menulis saja muka-muka asal mendapatkan keridaan serang pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Almatar Karena bisa mendapatkan Kelampuan serang belas kasih sayang Ibn Allah mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, kifayah, riayah, wikayah, himayah Ibn Allah. Malmater kenginga barokah barokah pengajian, barokah barokah bulan Ramadan, barokah barokah pun bahasaan, barokah kebagusan, barokah para ulama, barokah para ulia, barokah para syuhada, barokah para solihin, barokah para guru, para pengesepuh. Materi pernah tambah barokah umur, barokah ilmu, barokah hartana, barokah rezeki, barokah abang, barokah anak potong, nah, barokah keluarga, nah, barokah santri-santri, nah, barokah jemaah, nah, barokah jamiah. Nah. Dan materi yang tambah taufik dan hidayah Epon ya Allah subhanahu wa ta'ala dan jalan ibn ya batatun Allah ibn ya kecemperan-kecemperan kekompiran-kekompiran kepungan-kepungan kebahagiaan-kebahagiaan tu akhirat Muka-muka yang pelang kesusahan, kesusahan, kesempakan, kesempakan, keserbegan, keserbegan, keselakuan, keselakuan. Malmantar, pokat majar watang kalaban kempang, ipan tak putuk angku ya watang, ipan turut ya bajaran botang, bawa tangan muka-muka yang cempa rezeki na oleh rezeki sehalal si barokah. Muka-muka ipan husnul khatimah, ipan lancang umur lama tak kala, dan mendekat Nabi Allah, lancang umur lama menjunjung tinggi agama Allah daripada eh, sehat, berada selamat, aman di jajapan, di musibah, di pelai, di bencana, di malapetaka. selamat dari petana-petana, selamat dari kedolim, dari sedolim, dari tengkin, orang yang setengkin, telah berlain, setelah berlain, yang selanjutnya lah ganggu, dan seganggu. Berselamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kelinah, kotor, petang, kering, kering, kering, kering, kering, kering, kering, kering, kering, kering, Wal matahari pada menekuat islamah bisa memperjuangkan agama Allah bisa diikuti dalam panah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa nursaki perjuangan perjuangan pun para ulama dan matahari dia eh, betul dia sebab perantara perjuangan dia jalan aku kuat Islam dan umat Islam jajan Islam dan umat Islam menang Islam dan umat Islam, menang Islam Malamantara para nepati menepati Islam. Malamantara para nepati hajar ke leban kembang tercapai cita-cita dan sukses susahan. Dan para terkabul pernyonan-pernyonan. Ditambah dengan masih banyak semanfaat sebarokah. La hadih niat wa la kulli salihat wa la niyatil qabul wa tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul. Bihaqi Sayyidina Rasul Habibina Abil Batul. صلى الله عليه وسلم هم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة الفاتحة Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita Badan yang dalam bulan suci Ramadan namun ampun pet namun kare sekecil ki keutamaan-keutamaan ibu dan Ramadan pada kapal tak ada sekejap ke ni kampung. Kena ke bulan syawal tak ada ampun bulan Ramadan. Orang yang saya berada majlis ilmu. entar dek ke majlis ilmu pada bangsa ibadah setahun eh, dalam setiap tenten kala pering ben Rasulullah dan ibu ben Arash se dawam se atas solat berjemaah dalam bulan Ramadan kita bekal eh, paringin kota sepenuh kalaban nikmat nikmat epon Allah dalam kangkui belisan epon setiap rokaat. Saya kebay fokus dah kadang sepo berkali olatin kalaban rahmat epon Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kebay fokus dah ka rakan dah ka lagi ni. Ya peridana lagi ni lembulan Ramadan oleh kenceran epon Syedah Maryam Syedah Asia, Orang yang semata kehajat Terayatan nasi Islam Sekal Apa eh, tak kehajat Apa eh, pun kulakut Dan yang itu ni kiamat Saya buhajat Orang yang doa Yang ah, dalam Bulan Ramadan Pada kepegal kata remah tak tolak sarang ajunan pun Allah Subhanahu wa taala maka perbanyak perenyonan pompongki pada karena bulan Ramadan kita memperbanyak perenyonan dan ajunan pun Allah Subhanahu wa taala khusus ke angkui are mangken karena akan terjadi gerhana matahari gerhana matahari senanju aki atas kekuasaan epon Allah subhanahu wa taala kita asolat ha, as gerhana Salat gerhana Gerhana matahari Mereka kelakuan si biasanya malaki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebaiknya elak waki kelaban berjamaah. Karena bulan ben arif. Pada kemena ketanda kekuasaan pun Allah subhanahu wa ta'ala. Ben arif ben bulan kak dintu. Sepasanan gerhana. Gerhana. Beni karena mati setong orang atau beni karena odin setong orang. Tapi panik kena menunjuk aki atas kekuasaan pun Allah Subhanahu Wa Taala. Tabuna Rasulullah inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yang kasifani li mauti ahadin wala li hayatihi Saungkuna ada ban bulan ada tanda kekuasaan Allah. Gerhana matahari ban bulan dia tak terjadi karena matina setong orang atau odin setong orang. Wa idza ra'aitum dzalika fasallu maka mun ban nganala en gerhana jadi ya. Maka apa aja ngati bin gapi wat mm, ban adu'a ati bin gapi. Hatta yang kasyifah ma bikum sampai bisa mare gerhana matahari ben mata ben bulan jadi janding waktu dah sampai beres sampai beres pasanan cukan imam epon panikah mau khutbah khutbah dua. Tak nak apa pun tan lah ngangkui khutbah na Jumat. Walau yang cetak ngaku ngin khutbah. Khusus ngangkui gerhana ngakui khutbah Jumat. Kain kun mon berda senyenggung bulan tak usah sebut. Kecuali bulan Ramadan. Artinya mun ngangkuye khutbah sesae mun khutbah tu saniyah misale pon iki ngalak nang i bulan Ramadan ngalak nang bulan Ramadan juga ni sunataki ke angku ya sedekah lakon-lakon nang i dalam bulan Ramadan tetiba de waktu-waktu saya sunat taki kan ku ima banyak sedekah. Nika neng edalem kitab ni Hayatuz Zain. Dalam kitab ni Hayatuz Zain. Syarah Qurratil Ain. Halaman seratus belum puluh telok. Saya terangkan. Wa yusannul iktharu minas sadaqati fi Ramadan. Ramadan sunataki mabanyak sedekah yang dalam bulan Ramadan la siyama fi ashrihil awakhir langkong-langkong dan yang dalam sepolo are terakhir dari bulan Ramadan artinya dari tangkal selekor sampai ke las tarik sampai ke tangkal telah wolo wa mamal hajati sekian tujukan sunat mabanyak sedekah ketika andik keputuan-keputuan. Mundi hajat hajatan persekut sedekah, perbanyak sedekah. Malai etaka aki cukan hajat serang ajunan epon Allah. Karena yang sedekah ni ke aslina matakah hajat orang, mabunga orang, maka ben Allah Ta'ala pekal epat teka cukan, pekal epat punga cukan. Menandik cat hajatan ni ke perbanyak sedekah. Di keputuan-keputuan kalau tak apa banyak sedekah. uh, al iktharu minas sadaqah benda nama dengan sedekah tapi al iktar iktar ni kata nama banyak kemudian wa inda kusufin in alaikana gerhana uh, ketika gerhana ni ke sunat cukan kan aku banyak sedekah maka di samping bulan Ramadan cet kusuf cet gerhana boleh อันนี้ก็ double นี่ก็นับพอเลยจะตบันดิฮัจจ์นับพอเลยมันเก่งจะตบะนั่นนั่งอีสิบสองอาทิตย์ที่สุดในเดือนรอมฎอนทุกที่พูดันสิบสองอาทิตย์เดือนรอมฎอนอิงคีพูดันนั่นดิจัดฮัจจ์ตันมิสละ atau juga ban boleh nilai kena kusuf kena gerhana Langkong-langkong menabi orang yang pandai ketepan sakit. Atau orang yang pandai kentara haji. Atau orang yang pandai ke aperangah. Atau nenang i waktu-waktu semulje. Atau tempat-tempat semulje. Ini kesonat juga mabanyak sodakoh tepat dengan 10 hari bulan Dhul atau ah, tepat-tepat neng itu tepat telasan mentelasankan biasa je lah kalau pun banyak masih dekat orang ni biasa nama Nabi telasan mereka binyambih ya toraki ke orang-orang saya apa yang telasan bagian ke lagi apa yang telas ni nek winin rater biasa akar sunat al iktar minas sodakoh mabanyak sodakoh inilah karena ada telas terjukan ada Jumat pasanan cukan sunat mabanyak sodakoh ketika tetamu ben orang-orang sebuto sebuto kangkui eventoh nah, ha, ini kebentuk banyak sodakoh. Mabunga ke orang lain. Bantah masuk. Bagus tetap ramah. Seseorang. Ketika. Orang ini ke banyak Masa nancukan. Masa nancukan. esonataki ka angkui adua tepat neneng i waktu gerhana ni tepat waktu gerhana ane ka sunat adua adua bin Maus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar di Maus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kemudian Nabi dekik apa insyaallah kira-kira 10 ni ke pun lah ngantang ni ke Walau ni kan pelengan tengah. Gerhana. Jadi, eh, mawas kini kah? Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Tambahin kalau bantu doa selain apa napa. Ikun pada kini kan. Pada subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian juga esunataki eh, kangkui atau pet dari sisi polana gerhana tapi dari sisi pola perolehan Al-Qutus wajib atau ni. Wajib. pun pola na tepak gerhana kita apa ni kelebih kan ke tepole Kan kuya topa dek kajunan epon Allah. Mana bi Allah Ta'ala apa ni kekuasa. Berbuat penapa haus. Maka berarti Allah Ta'ala juga kuasa kan kuy. Masake abe, mabangkrut abe, mafakir abe, mabudu abe. Bisa Allah Ta'ala. Makana kita top atau pet dari maksiat sebelumnya. Biar Allah Ta'ala cabut kenikmatan-kenikmatan. Siampunlah. Lepas yang lagi menikah. Topat ni gempang. Topat ni ke gempang. Kaku kan yang makin ni tempeng ban. Orang-orang yang dimin. Mun dimin. Mun orang yang topat ni ke kutumat Aban Tibi bunuh diri. Yang dalam surat Al-Baqarah ayat sekat empat itu buki fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum atau apa tu tibin kapi bani Israel dak ke pangeran tibin kapi si aku bai tibin kapi dalam macam mana tepat faktulu amfusakum, mata enna tibin kapi dek ka aban tibin kapi harus bunuh diri Nikatimin. katimin ala kotusa, ala maksiat langsung atau les dengan atas labang. Lama-lama ala maksiat kulak kulak temu berita sana dengan ada. Romana. Jadi ia buka artinya. Ia bibir serang ajunan epon Allah. Seorang ni kampung Allah kau kecubaan. Sehingga kau nak kena, eh, kau nak eh, kena ingin bantah tangga tetangga ni jika nak percaya lakonin. Niki bani Israel. Mungkin Alhamdulillah tak pengak ni ke bani Allah. Tapi kita kau tu tahu diri jangan sampai kelopain. Kan? lupain bahwa kita panikan di itu saja kalau pahit. Dekat ada sama raki Allah dirahasiakan benar Allah Ta'ala ada kering lain. Tapi kita tibi. Kau sekut atau pet. Tu sana kita ni tak kena yang bitong. Tau pet dah. Tau mal tau dalam setiap tu sekutu taubatin kita wajib itu taubatin ben taubat tak boleh dengan toski laku du malam mangken mangken juga atau pet artinya ngambua ki dari laku tu sana Minta sepuar dek kajunan ni Allah dari tu sana. Al-mustaghfiru minadzambi wa huwa muqimun alih kal mustahzi'i bi rabbih mumpasan antak ngam dek dak kelakot tu sana lah. senyik-ngenyik ke pangeran. Al mustaghfiru min adzambi wa huwa muqibun alai kal mustahzi'i bi rabbi. Minta sabora dari itu, setepaan ala kau dosa. Ni kepada ben senyik-ngenyik ke pangeran. Pada benar yang minta sabora kata tangke nah. Tapi sambil likman delik. Ah. saya Minta sabora dikman delik. Ενώ σε βόρα θα μην αμυγόλ βόκολ. Σε νομαρ δύο, άρα σε καστά, άτας κελακουάν, κελακουάν τούζαν. Άρα σε σωσά, άρα σε τάκ νιάμαν άτενα, άτας κελακουάν, κελακουάν τούσα. Rap ngarap abah dok rumah cik saya tak ngelakonin kok. Ya, mak pasal aku jadi yang kok. Mak kok jadi kastan geluh mangkok cek susan geluh mati di salah aku jadi seni ka mun tak manglo apa ni ke berarti kurang kasta ki ni pakas tongku sebisa bisa eterem matopet ni mun tak kastaan gunda gandaan ya tak hanya matopet tak sa atau apa tu dekat tu sana tak luang Jadi sampai betul-betul mengharapkan rujuk sahaja tak ngelakoni. Sosana gila. Sosah pola na. Alak kutus Benih pola na sosah. Ah, benih ke kasta benih pola na kasta. Ah, ke tepan. Alak kutus sah pasanan. Labu. Aduh kok kasta nan. Alak sah Bangkan kau bahan labu dia mana. Kau kastanan kau ala kau tusah. Dia ada makin Tahu. Kau bakun gara banyak labin pulsa. Saya kebaik sirasiran ban kau jadi. Ibu eh, rik pesa ban kau lepa lah banyak. Eh, Ibu pulsa apa. Mangkapah dibu dinah tak anda kan kuat kastan lah. Kastan macam ni kan ni benih atau apa ni Orang ni benih kastan orang nak susah. Tapi kastan orang nak ada rogi besi tak gendain. Ini ha, kan juga tak termasuk kastah di dalam topet sehingga tak lowang tu sana mengatakan ini. Atau aduh, kastanan ku alakku. Itu saja. Apa? Kok pahit temu remar? Todus kok kasta kok. Lah ini pola na tu isanya. Pola ni temu orang. Pola na todus. Pola na todus ke orang. Ini ha, kan juga kasta sebeni kasta na topet ni. Kan. Kemudian juga kotu betul-betul nyeceh, bertekad dengan bulat tak awalnya boleh sengkori dok cer mun ki o di engko tak ala ko boleh tak ala ko boleh aneka mantap sejenis penikalakaran bulat tak ala ko boleh engko aneka sah tau pun macam panika. Mungkin oh dia kota lah apa boleh. Engkau tak kira boleh boleh dekah? Kelakuan tu sejadi sebagaimana susu tak akan kembali boleh. Dekah lemso sana oh, lemso sana mbik. pasangan saya nombor empat, ah, aneka taubat ni ke kotu sebelum nak ah. nyabu dapat kegerungan. Mun eroh ampun ada pak kegerungan atau ah, pet hmm, pada bantu pada Fir'aun. Pada bantu pada Fir'aun. Tak rama. Tak parlo. Tak terem rama pun. Tak terem, tak nazak, rama. Cerita tandik arpan kangkui odi paharsa kastah atau perdejan, parjom Jadi pung-pung kita sehat pung-pung kita eh cabut aron ni cabut pun dapat kegerungan pun macam atau apa atau tahu apa dapat ni kustero parjom pun ni kata apa tu Fir'aun, Fir'aun ni kata apa kia cuma terlambat Fir'aun atau kata Cuma terlambat. Sampai berat mati. Tak terima benda Allah Ta'ala pun. Dia bulan mati. Letak di harapan audit. Oh, Wasi atau apa? Ini kepong-pong. Kita ngelerker aben. Ah, pong pongnya nyaben kita dapat kekerungan ban pompo bongkong kita hari ini kita metode dari ber mumpah sampai metode dari ber atau pete terlambat ada pun itu top bengla bang atau pet mana bi hari sampai metode dari ber ku laku tinggal kiamat kan metode dari ber hari ini kan ha, aneka kemudian tobat ni kecugan mun andi kesalahan dek kebeletang ke kesalahan dek kesesama manusia nah aneka kau minta sapa orang dek kesesama manusia nah mungkin andi kedaliman dalim artane kala misalah ben lain semacam apa boleh berbalik atau meminta bebas sakit minta bebas sakit dak orang yang saya kedalimi pula mi agasop apa serampas ni orang beli aki atau ah, pula pula mi uning ngicok ni orang beli aki mula mati ki orang yang mati saya kecok le mati orang Ambil lagi cek kecoh. Oh, orang yang lama teh. Candi ambil ni. Bagi ke ahli waris. Eh? Cik letak lah ada ambil. Ia bagi ke entah na. Bagi ke entah na. Rosaklah. Ia bagi ke entah na. Cereng tak ada. Ahli warisnya dah tak ada. Kita tak temu je. Beki ke hakim. Tapi hakim saya cucur. Pola mikir berdekaran hakim saya cucur. Mone beki ke ben seroban ke hakim saya tak cucur. Lombar. Ikun jen benambahin tusah. Benjen aku bayi celan. Benjen aku bayi Kan orang akan bayar itu sah. Rencet hakim atau pak ke hakim sekorup. Kibirin. Kibirin. Apa kata ini? Ini kak. Pula pola. Orang cok siapa ni ke pak hakim. Ini kak. Cik ketiba apa cik pun membiar ni kak. Anu Tak suruh epon. Ikut nak kincap ke apa. Baik ke lak ni kak tak tipi, tak tepat sasaran ni. Ini cara nak topik. Waktu minta sepura boleh. Dekat orang-orang saya pernah esah lain. Minta kebebasan, pembebasan kisah kok ya. Cik tu seaki kok ya senikah. Orang panikah mana biar pun lah topet dekat junan pun Allah. Korpesah topet apa ungku anungku. Maka panikah pada bangsa tadi itu sah. Akta ibu minazam bika man la dambalah. Orang yang tobat dari tusah. Pada ada bansi tandik tusah. Orang yang sesikut atau pun ia kesenangan benda Allah. Mulai kesenengin benda Allah Ta'ala. Tu sana, kembangin sebuah Sehingga mereka senengin benda Allah Ta'ala, orang yang pernah mereka pakai kenceng ke angku ya topet. Sehingga benda Allah Ta'ala, pahit sepura. Iza ahabballahu abdan, lam yadurruhu zambun. Mulai kecintain benda Allah Ta'ala, orang ini kan. Tidak kalau kau tusan ini, kata bahaya ini, kata tidak ada Bi Allah Ta'ala, eh paringin kenceng ke angku ya topet. Tetih, mula topet, kangkung garis sepura benda Allah Ta'ala. Tinengkok ngantar sewak tuan buampun. Justru men atau pet kina kanak menikah. Sepaling ega senengin ben Allah. Ma min syai'in ahabba ilallah. Ma min syai'in ahabbu ilallah min syabin ta'ibin. Tak ada sesuatu selebih nyenengaki dek kajunan epon Allah Ta'ala. Etempeng eh, ben pemuda si atau pet. Kik nak kanak lah mulai nak topet. Ini kasih kesenangan Allah. Ajarin topet anak-anak kita. Ni. Kemudian kik ke anak. Ajarin topet. Pani malah saja ni. Ajarin ala kotusah. Ia ya, ajarin nganggur-nganggur. Ia ya, ajarin ngelakonin perang sia-sia, perang-perang petal setidak parlo nah. Benih ajarin atau opet. Eh, Malaikat senengin ben Allah anak-anak kita bernikah. Serah topet. Ajarin ah, topet. Ajarin ah, atau ah atopet. Ben sesepo. Kini kesiapa yang kesenengin ben Allah. Ma min syai'in. Habu ilallahi ta'ala min syabin ta'imin. Tak ada sesuatu selebih nyeneng haki dek kajunan ipun Allah. Eh tempeng ben seneng Allah ta'ala. Dek ke pemuda kinak kanak la top kena kana la top ni ke saya kesenengin ben Allah ah, dia aja rinjaran sebab mana bita ya cerin Ia tak bisa pun tancik nak kana tak ning napa nak kanak apa ni kena ada mencan pendidikan epon ring sepo kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani anak ini dilahirkan dalam keadaan bersih dari kotoran-kotoran bersih dari kotorna ateh bersih dari nek ngonek tandi sepat nek ngonek nak kanak ni ke laki tandi sepat hasud tengki iri tak andi sepat takabur ya waktu lahir tandi sepat konut napa konut ini kunut konut tu. putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Tandi perasaan aman dari hujan dan bujuan dari ajunan pun Allah. Tandi perasaan mang-mang dari kajunan pun Allah. Tandi perasaan ria pun punten. Nikahi. Ya waktu nikahi kan tandi pengelebur dari ketunya sobung. Sikit polos-polos kat lisan. Tandik cuba sangkah sobung lagi kan. Sobung. Namun sebeli kecukan kita andik perasaan yakin sobung gila lagi kan. Perasaan ikhlas kerana Allah sobung gila lagi kan. Tawakal ke Allah. Jadi sifat-sifat sebagus juga sobung lagi. Tawakal ke Allah lagi sobung. Ridho. Dan kepastian dari Allah Ta'ala lagi sobung. Bagus sangka ke Allah, husnudhan ke Allah, sobung. Husnudhan tidak kemana sepada sobung. Ngaku-ngaki tidak ke syariat Tuhan Allah Ta'ala juga lagi sobung. Asokor atas nikmat-nikmat sobung. Sabar atas Eh, dapat mana? kata nyamanan, kata nyamanan. mana? Laki sobung juga. Keyakinan cak rezeki dari Allah Ta'ala pada sobung. Pokon polos laki. Bersih. Tandik sepat pan penapan pan penapan. Laki tandik rasa becik ke setan. Tandik rasa becik dekat ahli maksiat kita tak ada. Keperkusan-keperkusan juga tak ada. Kecintaan ke Allah lah kita tak ada juga. Kecintaan dekat Rasulullah tak ada juga. Kecintaan dekat kepada sahabat, dekat keluarga, kajing Nabi. Kecintaan dekat orang-orang soleh kita tak ada juga. Dek rumah si pasangan berda nikah. Ha. Sipah berda nikah. Saya sen, ingin sen, benar benar agaul ben ibu ben bap ani sen apa kenikah mun ala ko fokus ekenale eh, en ben anak anak nikah aise ah ha, tena panik ampun lah la mulain aise ka fokusen mun se kenale panikah kecubaan maka aten nak kanak panik ampun lah la mulain aise kecubaan cukan sengak mun ala ko cuba ce sampai e kena leben anaan aban panika jadi pengkhianat cek kebele kau orang. abang cerai cek padeng aki kena foto. abang tamak dekat cek padeng aki kena foto. Cek ajarin sebab cuba nak foto. Mada nak foto pandai ke betul-betul tetik kebanggaan ben kepungaan dak kebanga sepo banga sepo nah dibanggakan ben banga sepo nah mun di anak anan pandai kampung lah topet mun ki kini lah la topet Walaupun kini, ini, lah. arah tak atas kelakuan-kelakuan tu sana. ki serta artinya satu wah ben singo pada atau petkapi tubu ilallah wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun siapun Allah subhanahu wa ta'ala atau apa bin kapi dek Allah ta'ala secara keseluruhan atau kapi bani kun sepo-sepo melolo bani si kun nak kanak melolo bani kun gek lakik melolo bani kun nik bini melolo kakap atau pet mun ki hanya anyama orang mukmin. Saya bisa andi atah, atah. Saya taat dek kajunan epon Allah. Wajah abi kolbin munib, epon Allah. Datang kalaban atah. madep dek kajunan epon Allah kalaban atau ada kajunan epon Allah atau buat pernah kita masuk sahabat para nabi atau buat ni ke sahabat para utusan ni'mal abdu innahu awwab sebaik-baik hamba sebab hamba jadi dia banyak abalina dak ke Allah abalika laban macam tasbih abalika laban zikir dak ke ajunan ipun Allah dalam setiap saat setiap waktu Pajan ikhlas ni dalam atopet. Atopet ni ke benih keng kerana terlalu kenceran melok lo lah benih. Ni ke selebih ikhlas boleh. Atopet benih kerana malah ala kenceran. Malah selama dari seksaan. Anak ke kurang ikhlas lakian. Ke kurang ikhlas. Kerana kenika berarti benih karena Allah. karena abak tibi kun. Malai abak nikah kan kun senikah. Tak ikhlas karena Allah. Lakian. Ya taufan dek kajunan epon Allah. Arsa todus dek kajunan epon Allah mun abak ni kalau ala kutu sebab tak atopet. Ki fokus cukan pet karena takok ke seksemen terokan ceren cuma ki korang ikhlas sikit mabe ngak ni. Ikhlas sebe mabe. Keng karena takok ke neraka geng kun oleh kenceran. Ha, ini kan tak pedeki korang. Korang napa nyaman korang ikhlas lagi. Dia tahu pada kajunan Ipun Allah Subhanahu Wa Taala. Benikin kerana kangkui karena keselamatan abah enten. benikeng karena manusia benih. karena Allah. Cuma lah sekat kak dintu. Berda tingkatan-tingkatan epon. Sepekus. Deka orang awam. Mun ketingkatan setengkian ni. bisa tak fokus. Artinya pada benak kanak. Menak kanak panika. Umpamah nak kanak panika. Neneng i kasor. Si akemiah. Pas kientar ke amperah. Aku mi yang yang berita aku mi nengka surin lepo kus ni kamu nak kan? Tapi mending tua. Aku mi mancing neng yang berita. Ah, todos. Kecubaan kini kepunan. Kesalahan. Menakkan nak enten. Buh, cukup mi, cukup mi. Apa-apa. Tak ngerti yang tua. nak, Mas toron anan penikah entar ka ambir se keramik kasa paha kemi neneng ya neneng i ambir ah ha, bagus ni ke kia kan pola nak, ki bisa nyingke dari kasor sini kalau, tapi mun kareng tua lain boleh cuba ni. maka tingkat ikhlas ni ke juga banyak tingkat ikhlas sebun bebe menabi yang kui orang setenggian panika ha, ani kaki bisa salah pada nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam Nabi Adam ni kaki yang kena tak oni asli cek seedek er kento napa nyamana setiap bentuk Allah Ta'ala. Kami capok tepo, eh, capok tepo. Ha. Kayak capok tepok iblis king. Kayak capok cokok iblis Nabi ada. Jadi jek sang yang keng kerana Nabi ni kan. Ni ke bisa tak tak salah aki. Tapi kalau Nabi ingat kini ke pun salah raja. Sampai tondung dari surga. Ini kemakan saya terbuki hasanatul abrar sayyatul muqarrabin kuspe kusekapa kusna orang-orang setingkat abror. Neka kita masuk bercubaan tingkat mukorobin. Alap beror apa ni kalau orang saya kebaik fokus ke Allah Ta'ala. Terus semak ke Allah Ta'ala. Kan kita semak. Kan kita yang ke orang semak ke Allah. Al-Muqarrabin ni kan boleh ke semak ke Allah pun. Itu berkicu kan ikhlasul muridin riyahul arifin. ikhlasah murid ni ane kaki termasuk ria mun yang kui orang se ampun la makrifat karena lain tingkatan lain tingkatan Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ti neneng idalem apa nya mana gerhana pernikah kita mabanyak atau pet dek kajunan depan Allah Subhanahu wa taala mempasanan kita pun lah topet dek Allah pas mate mesel kan fokus di budi ni ni orang ni kerana macam di budi ni innamal a'malu bi khawatimiha Amal ah, lagi dah macam dibudi. Mundur dia ada fokus-fokus-fokus. Ha, ah, dibudi nak pasangan. Tak tahu perdekanan. Ini kan pas tetin orang. Ini kan nyamah. Tetin orang saya. Cuba. Na'udzubillah. Pon. Jadi selain dari sedekah, selain dari doa, selain dari atau dari maksiat, juga banyak kelakuan-kelakuan bagus pas mabanyak istighfar, mabanyak zikir juga, mabanyak zikir. Ini kan saya sunat lagi. Ketika orang yang menikah, napanya mana badan yang di dalam gerhana, badan dalam gerhana, zikir menikah. Saya bekal makoros dek kamu semua musuh kipanika setan-setan mengkoros katan setan orang sejen adikir sejen berok setan ni sejen banyak dikir sejen Eka koros ben setan. Zikir ni macam-macam. Kila ilah illallah ni ke Dikirkan. La ilaha illallah afdalu dikri la ilaha illallah. Mune pelanceng suara nah. Kerang aku ngaki. Dek la ilaha illallah. Esa eh, tu sana. Pak e butusah. Men. La tada tu san tibi. Deki tu sana keluarga nah. La tada tu san keluarga nah. Tu sana tetangga nah. Saya petada. Saya kalabun sebab mus la ilaha illallah eva eh, lanceng la ilaha illallah itu boki man Rasulullah mun orang mus la ilaha illallah fa ikhlas masuk surga. dan mesti ko tak ikhlas ke antara Rasulullah Artinya ikhlas eh, itu lemah la ilaha illallah yang amalaki jadi ya petakok kepada yang siram haram La ilaha illallah dia terus bisa abentengin orang yang seadikir selagi orang nikah tak mendahulukan tawaran tunya itu pembentawaran agama. Mula leburan ketawaran tunya itu pembentawaran agama. Agama yang dikorbankan demi tunya pun. Ini kan pun tak nolak boleh pun dan kemudaratan-kemudaratan si bekal menimpa dekat orang. Tapi selama orang bernikah, laki mendahulukan agama itu yang pembentunya, maka pernikah bekal, itulah kemudaratan-kemudaratan si bekal menimpa dekat orang si maus, la ilaha illallah. Ni sesuai yakin pun kapu tu nak BTB sebab kan beda ting seting lagi. pada ring sedeng nak mon orang ni nikah tapan fakir misal lagi. Saya seting ni kan banyak la hawla wala quwata illa billah. La hawla wala quwata illa billah. La hawla wala quwata illa billah. Mun tapan ate mate male tak mati ate nah. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Ni tak mati kah? ateh. Lakong-lakong manabi sebenarnya nika ke idawa maki 40 kali. Yang terakhir ni kitab Lawahikul Anwar Al-Qudsiyah. Halaman belum polo. Ni ke kan min sya'nil murid. Ayyuwadhi bakulla yawmin wa ala quli yahya qayyum. La ilahi lanta arba'ina marrah. Ti tengkana murid. Rengsi ngarapaki. Aku ingoleri dan Allah. Allah mengharapaki kangkui dapat di kehadirat Allah ini ke sapa aja netepen sapa narifun malam ni kan maus Yahya Qayyum ya, la ilaha la anta 40 kali ni ke kata mate ka ate ah ha, tenek bisa odik. kalau ban apa nya mana kalau ban baru akan apa nika. mun orang pandai ke tepan butuh rezeki napa rezeki napa ten atau rezeki nak ateh mondok cekin ateh semacam iman ben ilmu misalnya ni ya fattah ya rozak, ya kafi ya mughni ni satu sekali pun laku ya fattah ya rozak, ya kafi ya mughni empat ni ya fattah ya rozak, ya kafi Ya Mughni Ya Fattahu Ya Razzaku Ya Kafi Ya Mughni Nikah satu sekali Artinya Apa nyamannya Sesuai akiban Nah kebutuhan aban Pengetarana aban Pikir ni kepada deng sedeng Kepada deng sedeng Mana bih apanya mana nenek zaman zaman kati mangken cek puan Habib Alwi bin Muhammad Al Haddad zaman mangken nikah serupa banyak mawas surat Al Falak ben Anas. Anapa wala Liannahu kathurat fihi syaitan. Idun zaman-zaman makin ni kebanyak syaitan. Banyak keretek-keretek cuba juga di samping kento nika napanya mana se ewe se taki sarang beliau Habib Ali bin Muhammad Al Haddad mabanyak maus ya latif latif nika minimal 100 sangalekor kali ya latif 100 sangalekor mak 100 sangalekor mak kung nangkung le lah, aneka cet bitong na rupa nika pun kalaban hisabul jumal hisabul jumal artinya beda ilmu huruf lah garan beda ilmu huruf alam bani kata polo, latifun atau atau ni kesanga latifun iya iya sepolo fun fa fa ni kah belum polo tetapi mon ebi mon e jumlah alam telo polo e tambah ini sangat berarti telo polo sangat E eh, tambin ia ya sepolo, pak polo sangat. E eh, tambin fak belum polo, seratus sangat ekor. Nekanya mana? Bitong na huruf. Kelaban hisabul jumal. Artinya kelaban ilmu-ilmu huruf. Muka-muka sawah siapa yang manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muhammad. Wa ala isnina Muhammad. Salatu amdin. Kulat hilatu wa rasulullah. Wasilatu. Andalaha ilahana. Wa likulikar bin azim. Afarrij nahnu nafih bismillahirrahmanirrahim. Ya Maulana ya Mujib ya Hadirun ya yaghib tawassalna ilaika bil Habib taqdi hajatina qrib. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Deki manabi ampun lebih isbat dari pemerintah saya takbir. mungkin kita ada isbat dari pemerintah cek pak takbir. Tak ada pak ke waktu nah. Sebab terguna kanjik Nabi sumu di ru'yatihi wa aftiru di ru'yatihi. Apa asal kerana? Apa mana? mengenali eh, uh, bulan okay. ben atlasnah atna muka sebab ningaleh bulan jukan tetapi bulan seti seti napa nyaman lah. seti keroker nikah ningaleh tak ke bulan ningaleh kalau ben mata telanjang ha, mungkin kun ngenale tibi ki kun aben tibi tok orang lain taning noro tak usah berkepada ki ka orang mun ngadale TV. Tapi osangan ale kalau ben mata telanjang, mun ngakui teropong tegangan ale ni ya. Bisa ben sepasanan teti telasan nikah, telasan umumnya mana? Nega tengah pon dia tetap aki pemerintah. Umpaman ben pemerintah tak tetap aki, tak ada itbat ni kenyaman. Itbat teruk je tak ada. Anika osa pekenak telebo lo abasa. Ontong mun sampai mun deki ni ke umpamana. Beni telasan ontong ke ni. Alhamdulillah Ramadan lebih lanceng kan senika. Orang ni kenya kan mana? Lebur ke bulan Ramadan. Bunga kalau bulan Ramadan. Osa apa bunga ke bulan Ramadan. Reng bunga ke bulan Ramadan haram masuk neraka bocor mana bi dekik nikah tak, tak ada isbat tapi insyaallah nikah tak anu apa nyaman kita imkanur ru'yah kita kongang dilihat pani kita kongang mana bi kui apa nyaman iki mata telanjang iki kerana sekak ditoh malam menter yang pada nampak kompak saos dalam uh, telasan bernikah malay tak tukar pun bulan telasan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.